Меня снимать? Погнали. Иди снимай. Я снимаю. А, дорогие телезрители, а, подписчики моего канала, которых вообще нет, нихуя ни одного нет. Это для вас супер скоростной трек. Ну, что могу сказать, дорогие подписчики, это устройство, оно очень быстрое э, и очень дорогое, как бы, нахуй. А, э, когда встаешь на него, ощущаешь, как будто ты летишь. Очень быстро. В а, Париж, так сказать, блядь, э, между этим миром и другим. <laughs> А вы случайно... Сказать, пока <laughs> уроки не даете? корабли бороздили космос. Почему <laughs> а уроки у вас? <laughs> Уроки э, тысяч долларов за час. Нихуя уроки. Так что э, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте покупать мои диски. Какие диски?